mana bugun biz angilenga g'ulom aka hassob akamiz uyiga keldik mana xonadoniga xudosi mana zo'r uloq bo'ladi uloq boshlanishi bilan solimlarni xonadonni bir olib ketaylik dedik gruppalarga поделиться qilinglar mana sekin boshlaymiz mana mana g'ulom akani xonadoni lider ot bilan rembo otlari bor egalari mana rasmini chiqarib otamizni rasmini chiqarib qo'ygan mana mana hozir xonadoniga kirib boramiz mana mana g'ulom akamiz xonada kecha mehmon kutilgan hozir osh bo'lyapti naryoqda uloqni olamiz hozir mana so'yilgan yog'lar takalarga boryapmiz mana hozir mana sovunlar ortilgan moshinga ularni ham ko'rsatamiz gruppalarga podilsa qilib yuboringlar mana jahongir tv ham olyapti xizmatda beshta mana beshta taka so'yilgan ellik mana birinchisi ellik kilo qirq besh oltmish besh yetmish ikkalasi ham yetmish bular mana yetmish kilolik takalar mana yetmish kilolik takalar bugun uloq zo'r bo'ladi xudo xohlasa Solini olamizmi? Ha, solimizni olamiz. Ochiladi-ku ishga. Otlar qayerda otlar? Mana hozir liderda. Otlarni urpa biror zilzadan so'ng mumkin. Kursa bo'ladimi? Mana mana. Egarlab chiqaraman. Kecha kurasi bor, to'g'rimi? Mana uloqlar mana. janolar olib turaverik otlar tayyorlagancha solimlarnimi indamay solimlar solimlar olaylik tashqariga chiqib otlar tayyor bo'lguncha hozir otlar tayyorlab olib chiqadi lider bilan remboni xudo xohlasa hozir biz borib mana solimlarni olamiz mana otxonasiga kiradigan yo'lida mana Alloh akalim assalomu alaykum xonadonlari bugun xudo xohlasa uloq zo'r bo'ladi syurpriz solimlar bor ekan to'qqizlar tovus tikiladi deyapti tuyaqushlar tikiladi toy tuyalar faqat toy tuya tana qo'tozlarga chopiladi deyapti mana bog'i g'ulom akamizni narigida nimalar bor mashina Poylarmi? ortib qo'yilgan ekan mana <coughs> e, chiqib olingda chiqib oling sizga beramiz olasiz chiqing sakrab chiqing mana bu yerga oyoq qo'yasiz bunday chiqib ketasiz oyoq qo'yma chiqib ketasiz xudo maydonda ham uloqni прямой qilamiz xudo xohlasa antenna yaxshi chiqadi deyapti mana aka bir ko'ringlar mana bugungi ulog'imizdek ko'kkari toylari mana nechta toy yigirmata toyi mana shunaqa bo'lsa e sanamaganman aka bolalar yuklagan ertalab qadrdonlar mana jahongir tv mana jahongir tv bunasi bor hurmatli obunachilar sanjarbek tv obunachilar bugun uloq zo'r bo'ladi angrendamiz podpisatsiya saqib, gruppalarga tarqatib qo'ysalaringiz sizlardan yordam rahmat e'tibor uchun nargan ulab olaylikchi mana tanalar ortilgan mashin, tuyalar mana mana oling tanalarda nechta tana bor otasi qayerda ichida to'siq binolar joyini otasi qaysi mana ana ana otasi to'rtta otasi va surqishib olishga yo'q surqishdi mana qadrli obunachilar mana xudo xohlasa angrenda bu g'ulom qassob akamizni zo'r bo'ladi sog'lom ko'ryapsiz mana kichkina sog'limni o'zi yo'q faqat toy tuya tana mana qo'rtozlarga miskinlarni shularga sog'lom bo'ladi kunlik sog'lom to'rtta qo'tog' ulug'bek bilat jardan video kutgan agar baytarsan yo voy dusogin evaya dalbi mana Tüyeler bana. Tüyelerimiz. Kursu buladı. Zor zor bana tüyeler. Açık olmadı kendi. Herkes bilmeysizdir. Tüyeler artılgan. Maşın mı ne? Tüyelerim zor tüyelerim. Tovuslar kaydı tovus. Tovus. Tovus. angrenda bo'ladi xudo xohlasa angrenda qadrdonlar angren maydon nomi nima edi maydonni nomi xumoriy emasmi bobir maydon lomasi bobir maydon lomisi xumo degan joyda bo'ladi adashmasam o'tgan safar ham uloq bo'luvdi mang johangir Aman. Mana tuyalar mana. Tuyalar ham katta-katta tuyalar. Tuyaqushlar bor, tovuslar bor solimga, ulardan tashqari. Takalarni ham ko'rgan bo'lsalaringiz kerak, 5 ta taka tayyorlangan. 45 kilodan 65 kilogacha. Bitta-bitta like bosib qo'ysalar. Rahmat. sanjarbek tv xudo xohlasa promo efir qiladi zo'r bo'ladi ha akalarimiz xizmatda hamma otbozlarga polvonlarga omad hammasi marraqib ketsin mana sog'lomlar hammaga yetadi xudo xohlasa qadrdonlar mana xudo xohlasa uloqda ko'rishamiz endi yana qolgan solimlar bilan tanishtirib o'tamiz uloqda ham xudo xohlasa o'sha maydonda to'g'ridan to'g'ri effekt qilishga harakat qilamiz podpисаться bosishni unutmanglar layk bosishni unutmanglar sog' bo'linglar salomat bo'linglar xudo xohlasa yana ko'rishamiz